Nimm dich nicht so wichtig. Ist nur eine Software. Tut trotzdem weh. Justin, du auch hier? Wie kommt's? Halt's Maul. 55. Äh, ich dachte, wir haben 35 ausgemacht. Henry, wir gehen. Nein, nein, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Ich hab 35 dabei. Ich hab 35. Dein Pech. Wenn du die 55 nicht hast, musst du dir was ausdenken. Ausdenken, ausdenken. Justin! Tut trotzdem weh, ne? Alles Gute zum Geburtstag, Bro. Ich hab dein Geschenk gerade besorgt. Bin jetzt 10 Minuten da.